orang orang съдържа скулптури и живопис. В картините студентите са претворили красивата природа на земенското дефиле, градините отрупени с череши, старите къщи и образите на местните хора. Според 19-годишната Майя Стойкова, да рисуваш на открито е голямо предизвикателство. За е експресивно, моментно и по-скоро обхващаш наистина атмосферата на момента. Това е особеното, може. Винаги съм рисувала в лето, още в едно, в една игра. И е много забавно. И в същото време мислуваме доста повече. По принцип, когато човек сам не може така да се затвори на устната рисува. Експозицията бе оценена пленера получиха грамоти. Междувременно ръководството на галерията покани присъстващите да разгледат новата експозиция в къщата музей Ванимер Димитров майстор в село Шишковци. Тя е свързана с живота и творчеството на големия художник и почти 36 години не е обновявана. В част от нея са показани вещи, които Владимир Димитров Майстор е използвал в ежедневието си като творец. съдържа, с който е ходил в Бирсур, правя стативи и така. Експонирана е и престилката, с която той обича да рисува. В експозицията могат да се видят още снимки, документи, грамоти и отличия на художника. Направихме цялата експозиция и англоязична, така че те могат да идват вече спокойни чудници да не се притесняват от това нещо. В къщата музея на художника